हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट प्राइज का जो विनर है वो अनाउंस करने वाला हूं तो I hope you all are excited because first announcement है क्योंकि मैं सेकंड अनाउंस uh, कर थर्ड अनाउंस कर चुका सेकंड अनाउंस कर चुका and this one is first ये मतलब सो एक्साइटेड है मेरे लिए एंड आई होप आपके लिए भी ये एक्साइटेड हो सकता है क्योंकि uh, अब हम निकालने वाले हैं वो फर्स्ट प्राइज़ जो कि हमारा होने वाला है और अभी हम एक बार ये जो हमारी वीडियो थी how to participate in giveaway इस पर जो कमेंट्स आई हुई हैं वहाँ से हम उठाने वाले हैं अपना कमेंट्स और कमेंट स्पीकर की हेल्प की मदद से तो हम वहाँ से कमेंट्स उठाने वाले हैं और देखते हैं वो लक्की विनर कौन होने वाला है तो यहाँ पर 103 कमेंट्स पड़ी हुई हैं तो काफ़ी मतलब अच्छी लोगों ने कमेंट्स किए हैं पॉजिटिव वे में कमेंट्स किए हैं एंड वन ज़ीरो थ्री इस पर शायद कमेंट्स थी एंड अब देख लेते हैं काफ़ी लोगों ने अमेजिंग भाई video very nice all videos and काफ़ी big giveaway nice video sir मतलब बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में सब लोगों ने I need this product please yes yes sure तो मतलब बहुत लोगों ने कमेंट्स की हैं बहुत अच्छी और अब इनको देख लेते हैं कि भाई कौन इनमें विनर निकलने वाला है ये इतनी सारी इसमें कमेंट्स थी और अभी हम रैंडम कमेंट स्पीकर को ऑन कर लेते हैं रैंडम कमेंट स्पीकर ये यहाँ पर खुल चुका है रैंडम कमेंट स्पीकर और यहाँ पर हम यूट्यूब ले लेते हैं क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि भाई मैं third prize news twenty one से लूँगा एंड सेकेंड प्राइज़ में इंस्टाग्राम की पोस्ट से लूँगा एंड फर्स्ट प्राइज़ जो है वो मैं यूट्यूब की वीडियो से लूँगा तो मैं यूट्यूब पर क्लिक कर देता हूँ यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद यूट्यूब रैंडम कमेंट स्पीकर पर क्लिक कर देता हूँ उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं वो हाउ टू पार्टिसिपेट वाला यहाँ से मैं लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो control C and control V और यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ डुप्लीकेट्स यूज़र्स के लिए और get YouTube comments amounts of unique comments मतलब जो यूनिक कमेंट्स हैं वो सिक्सटी वन थी वहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिखाई थी वन जीरो थ्री थी एक सौ तीन एंड यहाँ पे सिक्सटी वन क्योंकि जिन्होंने लोगों ने डबल डबल कमेंट्स किए हैं उसका वो एक ही कमेंट लेता है यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं वाओ यू आई गेमिंग जीत चुके हैं ये फर्स्ट विनर एंड इनके कमेंट्स एक बार पढ़ लेते हैं मैं तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी चैनल जल्दी ग्रो करे अच्छा okay thank you so much brother और अभी देख लेते हैं भाई इनके चैनल पे क्या है और ये आप देख सकते हैं भाई इनका चैनल अभी शुरुआती है तो हो सकता है कि आप लोग शुरुआत कर रहे हों और भाई थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेसन भाई आप ये यू आई गेमिंग ये हमारा प्राइज़ जीत चुके हो और प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना एंड मुझे अपना एड्रेस सेंड करना ताकि मैं आपका जो ये मटेरियल है मैं आपको फॉरवर्ड कर पाऊँ अभी मैं तीनों लोगों के लिए बोल देता हूँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे प्रॉपर अपना एड्रेस फॉरवर्ड कर दो ताकि मैं आपके ये फॉरवर्ड्स कर दो ताकि मैं आपको आपके प्रोडक्ट्स आपकी जगह पर पहुँचा दूँ ठीक है एंड मैं अभी वो अनाउंस कर देता हूँ भाई जो कि मैं अब नेक्स्ट गिव अवे क्या लेके आने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ भाई नेक्स्ट गिव अवे मेरा होने वाला है एक मेरी वाउटेक की टी शर्ट्स वाउटेक की प्रिंटेड प्रिंटेड टी शर्ट मैं आपको देने वाला हूँ गिव अवे में तो भाई प्लीज़ उसके लिए वेट करना कि उसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट करना है आपको and I hope you are enjoy this giveaway sessions and अब बस अच्छे कंटेंट का इंतज़ार करो हम आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं तो thank you so much guys for participating for this this giveaway